Hello, everyone, and welcome to this event for the 40 Days of Engagement on Anti-Racism, this gathering with Then Let Us Sing, uh, members of the Development Committee. This event is going to be a bilingual one with English and French. To access the language of your choice, please hover over the globe, and then you can choose English or French as you would like. Bonjour tout le monde et bienvenue Je m'appelle Adele Halliday et je travaille pour le Conseil général de l'Église unie du Canada. Et je suis la responsable de l'équité et la lutte contre le racisme. Et je suis très contente que vous êtes ici aujourd'hui. Nous sommes ici avec, les, euh, avec quelques membres de Chantons Ensemble, Um, and um, the members of the team will introduce themselves. as les membres along. au fur We will start euh, uh, this evening with a euh, video uh, with Lloyd McLean, and the video will euh, introduce uh, Ben Letticing, and the members of Ben Letticing will continue to introduce themselves as we go along. So welcome once again. We are glad you're here for this event for the 40 days fois, of engagement on anti-racism with Ben Letticing. So let's begin with the video, please. Commençons avec le vidéo, s'il vous plaît. My name Bonsoir. is uh, je m'appelle Lloyd McLean. Lloyd, je m'appelle Lloyd McLean. Bienvenue. bienvenue. J'ai présidé uh, le projet Ensemble Chantons. Avant la pandémie, quand nous pouvions encore rencontrer la personne, un certain nombre de personnes intéressées par la musique venant de toute notre euh, Église et d'ailleurs se sont réunies à Toronto. Nous avions été invités à discuter de la possibilité de développer une ressource économique de pratique. Uh, Il y avait des gens de l'Église unie du Christ, des États-Unis, de l'Église presbytérienne du Canada, de l'Église anglicane du Canada et des uh, disciples du Christ ainsi que des gens de notre ah, population. En discutant, nous nous sommes rendus uh, compte que nos ressources existantes, l'issue unis répondaient à de nombreuses exigences d'une ressource économique et il n'a pas fallu longtemps pour que les discussions évoquent l'approche du centenaire de l'Église unie en 2025. Euh, de plus, des plans étaient déjà euh, en place pour compléter la disponibilité numérique de la collecte de nos ressources périodiques uh, avec l'ajout de nouveaux matériels, principalement du matériel qui n'avait pas été examiné ou publié par un de nos comités de ressources existantes. Euh, ce qui s'annonçait comme notre projet du centenaire euh, serait la numérisation de ces ressources existantes et du euh, matériel avec une indexation euh, euh, croisée complète et une compatibilité avec Gathering Online. Et puis, le COVID est arrivé et tout le travail a dû se faire par le biais de réunions en ligne. Plusieurs sous-comités ont été créés, éducation, et éthos, création de matériel, marketing, animation et financement, et développement de contenu web euh, des annonces ont été publiées, des personnes supplémentaires ont été ajoutées à ces différents communautés. Nous avons bénéficié d'un soutien solide de la part des bureaux du modérateur et du secrétaire général et euh, d'un excellent soutien du personnel avec une participation très enthousiaste. Et il convient aussi de souligner la contribution de nos partenaires au publishing euh, qui s'occupe. s'occupent euh, de l'enregistrement du matériel et de GIA qui mettra à disposition l'ensemble de notre catalogue de ressources sous une seule licence. Nombreuses églises unies utilisent déjà une licence unique pour copier légalement le matériel projet diffusé. Alors, ensemble, chantons. Merci. Merci, Lloyd. Welcome, everyone. to this webinar. Bienvenue tout le monde. In this webinar, we hope to introduce a little bit about who we are, the Then Let Us Sing committee, but really our focus is on how euh, anti-oppression is built into the work and the euh, framework of what we are doing with Then Let Us Sing. So we want to spend a little bit of time in this next hour, euh, singing and having some discussion with various members of the Then Let Us Sing committee on euh, racism in music, how we euh, recognize and experience racism within our music and liturgy, and then how we are being proactive about that within Then Let Us Sing, and the learnings that we have been taking from that proactive work and how that is translating into our current worship life and music life, and euh, suggestions for all of us on how we can continue to do that work as we as we euh, continue to create, then let us sing. Euh, so I'm gonna, I'm gonna put in the chat the members of Then Let Us Sing that I know of that are euh, here. If you are a member of Then Let Us Sing and I don't know that you're here, please, um, you know, put a reaction, put a happy face or a smiley face or a frowny face <laughs> in the in the in the reaction so that you can introduce yourself to everyone. Then Let Us Sing is an amazing community of folks who are working together. So we are so glad and delighted to share a little bit of our community process with you euh, tonight. So Catherine, they pass it on to you. Um, thank you, merci. and uh, it's a joy to be with you all this evening. Euh, um, I have euh, the pleasure of soir, playing with these euh, folks as we are euh, preparing. Jouer um, avec euh, ces gens. A new, a new hymn resource, a uh, new song resource, and looking over the music that we have shared that has made our hearts sing over the years in, a, in our current three hymnals. Années, dans nos trois As part of the Then Let Us Sing group, I have been of late the lead in the subcommittee that is called Education, Justice and Ethos. Education, Justice and Ethos. And we will be looking at some of the promotions for the HIM resource and so on. But at the very beginning, euh, it was really important to figure out why we sing and what it is that we will sing. Euh, we have all kinds of choices. We have all kinds of choices. And so in figuring it out, what it euh, is that we will sing, as Augustine said, those who sing pray twice, there is the music and there are the lyrics. And there is the the voice of all of us, CCC, who do the singing, and there are the voices and the ingenuity of the people who write the music and uh, those who write the words. And so there are so uh, many choices. The task of creating a new collection meant taking on that responsibility of suggesting future possibilities and euh, knowing that you know, churches sing what, what they will sing and so on. But this, this particular piece is going to bring enthusiasm, guidance, euh, possibility for this next generation in our singing life. And so we notre vie de We began by putting together Nous a theoethical euh, framework, un cadre a theoethical framework. Un cadre the theoethical framework was intended euh, to give us euh, a, a sense of what kind of music we need to be looking for, who would be writing that kind of music, how we would be singing that music, and why we would be choosing it, and so it was important, we understood, to look euh, at the named priorities of the General Council. Euh, and we made a commitment in our theoethical framework that we would celebrate the image of God in all peoples and cultures and in creation, that we would choose hymns and songs that lift up the euh, euh, intercultural and euh, anti-racist movements of the church, choosing hymns and songs that will lift up the intercultural and anti-racist movements of the church. When we do that, by selecting material that prioritizes Black, Indigenous, people of color, French-speaking, LGBTQ, voices, and the voices, the music, uh, the hymnody uh, of people with disabilities. And so we uh, knew that we would need to be actively soliciting this material, euh, that we would be choosing material that would bring these particular euh, priorities into our singing life, and that would be vie Lifting our hearts, et que um, euh, using emancipatory language, euh, acknowledging that there is room for lament, there is euh, room for confession, euh, and that there is lots of room for fresh language about God and honest language about who we are and et, euh, significantly à qui nous who et, we understand euh, the church will be, qui who we understand uh, the church will be, this is an enormous task. And having a theological framework to begin looking for that material and evaluating that material was absolutely critical to the work. I want to give you euh, one phrase that euh, our Education, Justice and Ethos subcommittee thought was really helpful for the church. And I want you to know that over the course of these euh, couple of years, we got started in April of 2020, that, that date may mean something to some of you. Um, over that time, the eight or so of us who have been part of this work, in putting bringing together the theoethical framework and bringing the, the, the ethos of the church and who we understand the church uh, needs to be in the new generation. Here's the phrase that we thought summed it up. Voici euh, la phrase qui, euh, chant, to fear. Euh, euh Faithful song as antidote, antidote to fear. à la peur that we can animate congregational song as an antidote to the variety of fears that are around uh, us, uh, and that in singing each other's songs, we, we grow in our own communities and in the world, but euh, euh, faithful song as antidote to euh, fear takes us into the honesty of who we are, and of who we have been. And a significant part of that we know is acknowledging, lamenting, uh, and making reparations for our life in church as being, as being uh, racist. Uh, I'll leave you there for now. a ah, été raciste. Uh, ah, Thank you, Catherine. That phrase ah, really has helped so many of the Then Let Us Sing committees uh, dream and shape the work. So we're so grateful for that. Thank you. And thank you to the EGE team for the amazing work that has been um, done and is continuing to be done. We need to take a quick pause to reset the recording so we don't miss any more golden gems for euh, people who are listening euh, online or as, um, as Catherine has just mentioned, we know that the church, we know that anti-oppression, we know that oppression, and we know that racism lives in the church, and as such, we know that racism is in church music. When we were euh, preparing for this webinar and when we were preparing for our work in general, we had asked some questions of ourselves. When, for instance, like when is racism most apparent to ah, us ah. when we are looking at church music? How is racism woven into our hymnody and church music life? And because we are coming into the season of Advent, how is racism prevalent in Advent church music? we had these questions and we thought that Emo from the EGE, Education, Justice and Ethos Committee, and Bruce Harding, who is our euh, music editor and part of the editorial team, would be two excellent people from Then Let Us Sing to engage us in those questions. So I'll euh, turn it over to you two, maybe starting with Emo. All right, thanks, euh, Lydia. Um, <clears throat> I'll start by giving a definition of what anti-racism is within the context of our, uh, our tonight tonight's uh, our theme. But the definition I'll be giving might be familiar to some of you, especially those who have taken the church's uh, racial justice workshop. So the definitions are excerpted from the workshop and they align with our anti-racism work under the lead of Adele Halliday. So at, when we say anti-racism, racial justice, just to, to look at the two, anti-racism and racial justice are related terms, but should not necessarily be used interchangeably. Racial justice describes the utopic and intercultural dream where people of all races are engaged in equitable communities and where people are treated fairly and without racial discrimination, where unjust power is dismantled and where all are welcome racial. Anti-racism, though, is a verb. It includes specific recognition of the presence of racism and the sustained active efforts to overcome it. So tonight we're looking at the doing of this rather than the, the theoretical aspect of what is anti-racism. We'll try to do that tonight. In the context of systems though, because the United Church of Canada is uh, a, one system is a big uh, denomination, and we need to look at an anti-racist denomination then is one that actively works at dismantling racism and oh, white supremacy at all levels of the church, continues to work at decolonizing its theology and strives to redistribute racial power more fairly. It does this anti-racism work <laughs> so that people from all racial backgrounds can participate in the church's life fully and freely. And that's from what is an anti-racist denomination document of the United Church of Canada. um, we will, I will put a, cop I put a copy of this in the chat. Ah, je vais mettre Thank une you. copie de cette présentation euh, sur le chat. Qu'est-ce qu'une dénomination qui lutte contre so le racisme? I'm, Merci I'm beaucoup. looking at um, Maintenant, moi, je regarde le racisme à l'intérieur de euh, nos recueils asking ourselves is, are there hymns that we need to let go of because Nous posons la question, those kinds of questions, like looking at moments je ne veux pas dire qu'il y en partout, il y a dropping hymns that no longer work in euh, our current context, this is an example of one parce que um, on pense que c'est plus bon, puis les écoutait. Mais il y a um, un, um, hymne euh, um, qui est un favori. et c'était un hymne qui, qui nous vient de, euh, des Anglais, euh, de la colonie anglaise. Et nous savons ici des déjà euh, en mission, our whole missionary euh, tradition has been and how it was reflected in our euh, hymns. Et justement, on peut voir so next euh, slide. Thanks, Brian. La, les paroles et il y a beaucoup de colonialisme. In our books, there are still Dans nos livres, that, that on a encore des, like des chansons qui sont problématiques poets, comme Jesus Shall Reign. You know, Isaac Watts un de nos poètes. Psalm 72 Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris right up front. so euh, taking and, turning it into et l'a comme um, un, hymne chrétien, mais ça vient euh, des, Juifs. Alors c'est vraiment Jesus shall reign, and yet this is still part of our, major canon today. We Alors, euh, forget that it's based les paroles sont tout de même très colonisateurs colonisatrice. Lydia mentioned Lydia vous a mentionné le vent. Slide, Brian. Nous allons avoir la prochaine diapo. Advent is a time when le vent est un moment où l'une des choses euh, avec um, lesquelles on traite en termes d'image dans notre travail, c'est essayer de pouvoir exprimer l'obscurité et la lumière dans notre contexte. Alors, l'obscurité et la lumière, oui, ça fait partie de l'auvent. Alors, quelle, est la question Comment est-ce que ça peut nous aider euh, d'avoir des paroles parole. Oh, sorry, you can go, flip exemple, back that one slide. Euh, on va retourner. I put verse 1 up here of O Come, O Come Emmanuel just as an example of, of, once again, this is euh, this is an anti-Jewish kind of a verse. Not as bad as in many un, cases, but your ransom captive Israel that mourns in lowly exile here until the Son of God euh, appear. Like, Alors, yes, the Jewish tradition veut libérer Israël, but, veut but le, once again, le, coming at it from a Christian sang, perspective, which, which puts Israel as being in, in lowly uh, exile, waiting uh, for, for the appearance of the Messiah as we know the Messiah is another example of, of um, nous, nous anti-Semitic kinds of um, thought Mais in nous savons aussi que Now, moving on to the next euh, slide, these are darkness and light images. Because people say, des, but, but what do you do with them? Well, I've concluded a couple of verses from euh, hymns where the darkness and light euh, imagery is not so helpful. In euh, 30, euh, des versets sur l'obscurité et la lumière qui ne sont pas des grandes aides. So it's it's it's putting a negative spin on darkness, euh, their darkness, Là, the poor and the needy, euh, their darkness. so that's a negative spin euh, on the word darkness. Sur example, Oh how joyful, oh how peaceful sleeps the world on Christmas night. Sins are covered, alors, grace discovered, in our darkness shines the light. So Alors, once again, euh, it's on, darkness as a metaphor for, on met l'obscurité comme une métaphore pour in, tout ce qui est mauvais. So hein? not hein? as helpful. Et, et c'est vraiment pas des textes qui aident beaucoup. Alors nous savons l'obscurité dans la lumière qui, a flame warm and bright, a uh, candle of hope in December's dark night. So it just euh, names darkness as, night Et alors là, on voit uh, the flame, euh, so a much la kind of qui est quand même un point de lumière à l'intérieur Et nous voyons ici aussi Voices United 19, euh, so simple qui demande justement pour faire reculer l'obscurité et nous enlever la crainte. Is that helpful? Is it Alors, not? Is there another way we could phrase this? Could we euh, Il faut vraiment regarder les textes, les paroles qu'on a pour voir si elle you take, a certain kind of an image. par exemple, nous aimons la musique, mais changer les paroles des paroles, les changer pour qu'elles servent à tout le monde. Par exemple, on peut dire euh, que des paroles peuvent favoriser certaines personnes par-dessus d'autres. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Alors, il faut, comme dire, lorsqu'on n'est pas vraiment enchanté avec certaines paroles. Alors, um, c'est juste un exemple euh, pour vous donner un peu de contexte historique de nos cantiques. Merci, Bruce. continues to go through euh, pieces, there are so euh, many pieces where we, we all kind of go, oh, ah, c'est sûr qu'on va rencontrer our, beaucoup de, cantiques où on va s'exprimer avec stupeur. Them. Euh, isn't just our spidey sense, which is important. Like it's important to trust our spidey sense, but we're also uh, trying to euh, ground our work within a theological euh, framework and realizing that my perspective will be different from someone else's perspective, and what euh, and the feelings that evoke for me will be different from someone else because of our lived experiences. so, positive comprenons cette expérience that racism oppression is within our music and euh, it's within our within the things that shape, euh, les paroles de nos il y a some of euh, des messages et de racisme. Donc, on va essayer justement euh, parvenir à changer ces paroles. Et nous savons tout à fait l'intention de, de, de, voir que toute la question, du travail de l'Église de lutte contre le racisme et contre l'oppression euh, passe au travers des, euh, des paroles des noms, cantiques. Et de cette façon, on va être euh, évidemment respectueux des valeurs euh, We've taken the um, theoretical framework that um, EVE, Education, Justice and Ethos, has created and shaped pieces of our work. And now I'll invite euh, Josh from Material Creations to share a little bit about how that's being lived out in euh, the actual creation or collecting of new euh, musical resources. so some of the things that we are doing because of the work of EGE, Education Justice Ethos, I'll try not to use acronyms, <laughs> we've created guiding euh, principles on language. And we have four guiding principles that we work with on euh, language in the new euh, hymn collection. We try, our first principle is we will honor and respect the language of origin whenever and however possible. Doit, par exemple, hymn is from is of Spanish origin, Par exemple, si on des chants, origin y a des cantiques qui sont originaires de la langue et on va essayer de les chanter d'abord en espagnol et ensuite euh, dans les langues qu'on est en train d'utiliser. Nous, nous voulons aussi avoir la possibilité que l'Église chante dans les langues de tous ses membres. Et nous, parce que ça fait partie de nos valeurs à l'intérieur <laughs> de l'Église unie du Canada. Je n'ai pas ici euh, tout le répertoire des cantiques qui respectent déjà ces principes, et notamment celui de la langue. as possible. As Catherine mm, had said, we really see the euh, work of animating congregational song as a very real and tangible euh, antidote to the fear and anxieties that hinder euh, us proclaiming the gospel and hinder us doing God's work and building God's kingdom in these challenging times for the church. So we realize that in our singing, comment il faut bâtir notre Église, continuer à la bâtir. Il faut qu'il y ait des messages de, lumière, d'espoir. Et nous trouvons que c'est un bon investissement euh, parce que ça va rester pour des années à venir. Et c'est cette Église que nous songeons à devenir, enfin, celle qu'on devient maintenant et celle du futur. Et on souhaite avoir un recueil de chants, des cantiques que les gens aimeront beaucoup chanter. Alors, euh, lorsque il y aura la possibilité, on fera des traductions de toutes ces langues et on va déterminer euh, comment est-ce que ces recueils vont apparaître selon leur langue d'origine, par exemple. Amazing Grace, for example, I think we can put it in une collection, par exemple, Amazing Grace, and we can't quite get all those languages Alors, on the page. So we're going to do our euh, best to put what we can, realizing that this is a euh, growing resource, là, les and the joy of having something digitally is that we can Nous add to it, and if we get it wrong, euh, we can, Ce, grand We've also a euh, lot très bien, que c'est about how moyens, to euh, va le faire, en ligne, et, cela nous donne énormément de possibilités. Il y a aussi la question du respect. On va travailler avec du respect et du respect envers la théologie. Et à l'intérieur de tout ça, euh, il y a la question de copyright parce que les droits d'auteur, justement, c'est une question de justice. Alors, on va avoir justement euh, une affirmation concernant les droits d'auteur pour dire que on l'on honore les contributions des gens qui apportent euh, leur euh, musique ou leurs paroles. Nous sommes en train de travailler d'autres. Euh, alors, il y a d'autres questions, éléments. La question juridique. Il y a la question des relations justes. Par exemple, le travail des communautés. it's about a mm, relationship ne pas dire euh, seulement le travail d'une communauté, mais la, le travail de relation entre les communautés. Alors, euh, il y a aussi la question de justice. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'injustices qui se sont euh, qui se sont rencontrés dans, notre schéma, chemin, qu'on a rencontré notre chemin. Alors on est en train de voir comment on peut euh, parvenir à ce que l'on continue à travailler dans un esprit des relations justes. Notre quatrième euh, quatrième euh, principe, c'est de chercher la justice et l'équité en tout temps. Et euh, on que tous les arrangements qu'on va choisir ou venir, hein. um, alors euh, que ce soit équitable. Il faut qu'il y ait plus de voix. Et More Voices déjà euh, a commencé ce um, travail. Lorsqu'on a formé ces, recueils, euh, on s'est aperçu que pas tout le monde avait des, euh, les droits d'auteur euh, intégrés. Et donc là, cette fois on essaie de l'avoir. Je sais, je parle beaucoup, je dirais finalement qu'à un moment donné, à la, la fin de notre réunion, de simplement, il y aura une période 10 minutes, une période de questions The vous third piece I wanted to talk about before passing it to Josh was how we are working as a committee. So we have these theological principles and these guiding principles that we are working with, and then as a committee, euh, qui How we are Trying to live into that en tant que comité, comment est-ce que nous like essayons de, de as vivre? A group, we speak euh, only for je sens ourselves. que comme we groupe, nous ne parlons que group, pour nous-mêmes. Nous sommes un grand groupe, il y a différentes things, personnes qui représentent différentes choses, mais au comité, nous sommes là ourselves. Euh, comme euh, individus et nous real représentons comme individus. Nous avons un modèle de village et de communauté and our aim really is to listen, to consult, and to learn from others. we work towards, and we work through a euh, consensus model. Euh, so euh, everyone on the committee has the power to pause or to veto a discussion if they're feeling uncomfortable. And I think that really helps us in creating si, the sort of place where we can wrestle. Uh, si c'est un endroit right. où on peut se débattre et so whenever we get to a euh, place where euh, there's a question or à wondering or a Spidey sense kick off. then we know that we can consult with other team members. We go back to EGE and say, can you help us do some work on this? Euh, we consult with other working groups and other, other, other partners within the church to get that work done. So we've been really working collaboratively as euh, much as possible. And I think it's, I don't want to speak for anyone on, the committee, but I have been learning so much through the process and just talking with so many people. Euh, dans really ce processus that. et dans ces euh, conversations. I'm going to pass it to you, Josh, about how, voilà, how you Josh, feel material curations is kind of comment ça se living passe into pour, our anti-racism and anti-oppression framework. Comment est-ce que votre travail euh, entre dans ce cadre de lutte contre le racisme et l'oppression. Merci I'm je suis uh, content d'être là. Je m'appelle Josh. Je suis le président euh, intérimaire euh, du comité de conservation du matériel. En attendant que euh, Marne, euh, notre présidente euh, actuelle, finit son projet de maternité. Nous parlions d'ailleurs, elle et moi, aujourd'hui, um, sur la façon dont nous pourrions partager ce rôle à l'avenir. Uh, je pense qu'il y a deux choses en particulier que um, j'aimerais mentionner, en, au niveau du travail de conservation euh, du matériel, c'est le sous-comité que la plupart des gens euh, verraient comme le groupe traditionnel qui So we're the ones euh, des sorting en previously Nous material, des euh, submissions euh, du matériel déjà édité. Est-ce que ça vient euh, de nous? Est-ce que ça vient um, de nos partenaires we ou d'autres sources? Are to hold many of Nous these essayons euh, de euh, um, faire tenir ensemble ces différents éléments. C'est un processus assez long. Euh, en plusieurs étapes euh, et avec beaucoup de participants. Mais où, assez tôt, nous avons des consultations, comme Lydia l'a um, Nous avons cherché à communiquer avec nos partenaires avec les différentes communautés ethniques et euh, des différents groupes de travail pour, et des gens euh, um, qui représentent différents points de vue concernant l'Église euh, pour leur poser la question qu'est-ce que vous chantez Et ces but ont for the most euh, part, euh, in particular, révélé started on that process of building relationships we can go euh, back to de commencer à partir des relations say, qui nous permettent de euh, retourner les voir et de dire euh, voici où nous en sommes, how, how, voici un problème auquel nous nous heurtons, qu'est-ce que vous nous um, conseilleriez um, and we are looking really actively now as we get into Et the nous cherchons activement, of selecting euh, alors qu'on est vraiment en train de sélectionner le matériel, euh, um, de euh, donner suite à ces consultations. Et ces autres voix, ces voix qui place, ne sont pas toujours euh, entendues euh, um, dans les lieux de pouvoir, pour ainsi dire, pour aider à um, changer ou à développer cette collection. Euh, il y a aussi le fait que bon, euh, je pense que ça vaut la peine de parler de, Lydia de, de, de pouvoir. Euh, model, euh, Lydia a parlé de notre modèle consensuel. Nous uh, avons tous le pouvoir euh, de, qui, si euh, Um, but we've made an effort to neutralize hierarchy within this group. Both our committee and the larger project au sein de notre groupe um, et au sein du projet dans son ensemble. La réalité, c'est que le pouvoir continue à s'exercer au sein de notre comité et du groupe dans son ensemble. Et en tant que président, je suis très sensible au pouvoir euh, que j'exerce ou au contrôle que je possède sur le um, processus. It is something that we c'est quelque chose I actively work qui, to try and, uh, um, moi, j'essaie de, with, to, to hold uh, on to, to acknowledge that avec it's ça, there, to euh, lean on me who euh, have et de m'appuyer sur les gens autour de moi, des gens qui ont l'expérience, euh, qui peuvent um, apporter à cette discussion, ces éléments qui peuvent nous aider à um, avancer the third, dans une, and I think most important thing I want to, Et uh, le troisième, chose importante que j'aimerais dire the work that we do is actually something that one of our committee en fait des before. de notre And a dit Deb Bradley is here, déjà. Deb est là, in the midst of all of you. Um, and um, Deb said Something along the lines a dit quelque of, chose euh, qui um, s'approche um, de ceci. I don't like this music je n'aime pas cette musique. It that sans que not like these euh, je n'aime uh, pas ces gens. as we engage, as we wrestle with song Et from a diversity of sources, euh, we are also wrestling with um, nous le débattons aussi avec euh, la relation the, the meaning of that song, ou le song is sens, la signification de ce chant, parce que euh, le chant est toujours lié au chant, ça vient de l'intérieur des personnes d'une communauté et est reçu euh, par une communauté. C'est de façon inhérente, so, euh, um, interpersonnelle euh, et relationnelle et dynamique. I don't like Alors, si on sait que le fait signifie en fait euh, je n'aime pas ces gens. How, do we confront them? Euh, euh, where does that ce nous amène? Um, these are, ce sont des questions that we don't really have answers to. Uh, nous we are also learning as we do this. Nous and, um, au fur et à mesure. As a, as a practitioner of song, my great teachers have always said, chant, euh, mais, euh, you have to try, you have to go and, and wrestle in it. And il faut que, euh, in the midst of euh, that, lift up your wrestling, lift up your et, trying. Euh, il faut euh, chercher à faire mieux chaque fois et pour que euh, ce soit une prière, une prière à uh, Dieu. et Permettre à cette question de changer la façon dont nous abordons ces questions. Maintenant Thank you, Josh. Amen. I couldn't Merci, agree more. Josh. Amen. And, yeah, Deb and Monica are here from Material Creation, so it's great to have you both with us. Euh, the one of the, um, one of the last questions that we wanted to address today was on the Then Let Us Sing Development Committee, we have been doing this work and we have been doing this wrestling and we've been carefully discerning nous it means débats, sing other songs and aussi how to do anti-racism work. And one of the questions that we've been getting is, so euh, how do we sing anti-racism now? How do we practice and prepare for then let us sing? What are the ways that we can sing euh, songs euh, respectfully now? What are some of the things that we can be doing to walk the walk, not to walk the walk, that's a bad analogy because it's ableist, but how, but how can we move forward together? Euh, comment est-ce que nous avancer uh, ensemble? Bruce and Catherine had two we thought would be two great people to help euh, answer that question about how we can do the work of anti-racism and anti-oppression how we can continually correct ourselves and question ourselves euh, together. se corriger et se questionner continuellement et grandir ensemble. Euh, merci. Hi, Catherine. There she is again. Bonjour, euh, Catherine. <laughs> Te revoilà. Yes, I was going to just lift up a oui, song from Voice euh, J'allais euh, simplement euh, so parler d'une chanson for us. de Some of you may know this song, 431 in Vous Voices le connaissez, c'est le 431 um, de Voices United. This is an example of a piece that is it's presented in the original language de, uh, and in English. I was teaching this at an Anglican cathedral. northwestern Ontario, and I said, "Do you know this song?" All "Nope, never heard of it before." Euh, I started to sing it, and they say, "Oh yes, we sing that every week, ah, but we sing it only ah, in English." So I think there's euh, one of ah your ah, oui, ça, first ways semaines, that we can, we can help to Alors, really euh, get inside a song is to de pénétrer dans une chanson et and help, help our people learn a four-verse hymn in Mandarin. Je sais que euh, quatre strophes en, en mandarin, ça serait un peu difficile pour une paroisse, mais de courtes phrases euh, fait, euh, ferait toute la différence. Bon, le titre sur la page n'est pas très utile parce que euh, euh, assis à Amen si Yakuidon And with euh, tenors and basses, uh, having the leader's role, I've seen congregations take that quite literally. so they're there, the uh, section and the choir euh, standing there, all singing that part together. But it's meant to be far more improvised. That is meant to be non, non, uh, a, part that, uh, plus a leader could come out of the community and start offering the call, or you might have a designated euh, leader in your community who can sing it. When I teach this I teach it. speak it first. Amen. Si yakudum sa. So people get a sense for the language. Amen Baba, Amen And then we just sing the people's part Et all ensuite, together. On Amen Siaku Dumisa. Amen Siaku Dumisa. Amen Baba. Amen Baba. Amen Siaku Dumisa. And we get that We get that going, make sure people are singing bon, it well. comme ça, encourage people on to make up some les rather le on encourage les gens à faire de, de, euh, euh, des harmonies. Euh, il faut lire un peu ce qui, ce qui est sur la page, mais là, euh, ben, les harmonies sont relativement simples et ça invite les gens à être créatif. Just a way of getting inside the song. Alors, the way we present dans le songs from other parts of the world on the page façon de présenter can be a problem. d'autres parties du this euh, case, this is a euh, Dave papier peut être un Ici, c'est un arrangement de Dave Darky et Dave euh, travaille en Afrique du Sud depuis des décennies. Et il tend à transcrire ce qu'il entend euh, chanter et il donne tous ses droits d'auteur à la communauté. Alors, c'est un exemple d'un bon arrangement à inclure euh, dans nos recueils. Alors, c'est un peu comme ça qu'on se pose la question, comment um, présenter opens them up for people, euh, makes them accessible, honors the original source as much as we can, euh, and yet still, still makes it accessible and relatively easy for people to approach in their congregational contexts dans le contexte euh, paroissial. Thanks, Bruce. I'm Merci going Bruce. to offer the group Moi, euh, um, euh au groupe questions, euh, discussion starters, um, questions, um, six different concepts questions pour that des you might find useful in your context, and I'm thinking trouver Uh, you go to choir practice and go, oh, oh dear, how do you address it? Uh, uh, There's an Advent uh, lunch for the congregation. You're looking for a program. Well, let's talk about racism in, in Advent, Oh, people are going to show up for that. Uh, you're having a staff meeting and looking at um, Christmas carols to put on the video for the 25th of December, or your youth group euh, is gathering and you euh, say, look, let's look at the music we sing, the heritage that we have, and where there might be racism, but Euh, what can we do about We are people of hope. We are people who are growing. We are people Mais nous sommes together as God's beloved community. Euh, so I'm going to give you six euh, questions, and I'll put them in the, in the. Alors, je um, vais poser six questions. I, yes, I am going que je vais aussi euh, mettre dans le chat. Ça, c'est la question, um, du, le question numéro un. Euh, alors, vous êtes... Euh, you know, euh, uh, the UCW is there. I'll tell you the power of women in their euh, 80s and 90s euh, to turn this vous world êtes là avec l'Union des femmes, so, la puissance des femmes pour changer les choses. Alors, qu'est-ce qui vous fait reculer Walking through, minding my own business, I nearly Moi, j'étais à l'aéroport à Dorval. Uh, you can get uh, a whole wardrobe, you can style a room euh, around the euh, song Baby It's Cold Out There. Now, euh, does that make you cringe? That just gives, that's a whole store devoted to rape culture. Des, so uh, if I'm cringing uh, looking at a store that has done styling for a room and a wardrobe around qui, the bon, popular song Baby It's Cold Out There, Maybe it's cold out there. Peut-être qu'il fait froid dehors. Euh, Qu'est-ce qui euh, vous hérisse euh, quand vous écoutez nos chants euh, euh, de Noël ou ailleurs? Ça, c'est une façon de commencer, euh, une conversation. Peut-être qu'au fur et à mesure que la conversation se déroule, vous pourrez peut-être poser oh, des questions sur ce que votre... Ah, j'adore mm -hmm. cette chanson de Noël. Well, J'aime ces, euh, ces vieilles paroles. Bon, euh, et mon affection euh, pour un de Noël, est-ce que ça ne pourrait pas être, un peu plus égoïste que justice orienté vers la communauté parce que là, on verse dans la nostalgie, pas dans la justice. Do, um, euh, C, euh, troisième question, et euh, si vous faites euh, comment c'est C, vous allez pouvoir les copier. Peut-être que vous, kind of hymnody, vous allez faire ça avec crayon de Mais vous pouvez aussi poser une question. Est-ce que quelqu'un est diminué dans ce chant de Noël? Et vous avez déjà entendu parler du Hebrew and Jewish stories that are euh, part of the Old Testament, whether it's rewriting an entire song euh, or making some indication that finally euh, we get it right. Here's the Christian answer. Is there anyone being diminished in this carol? And I hmm. suggest to you that um, That could be a very, very fascinating Ah, conversation? Is there ça pourrait être une conversation euh, longue et fascinante. To take that question a little deeper or to move it bah, pour um, euh, aller un peu plus euh, in loin, is this next one. Je pourrais peut-être um, te poser une autre question. Is this piece diminishing Jewish heritage or euh, fetishing poverty euh, and race. Euh, There's something that happens at Christmas time when people get excited about giving and it has more to do with charity than justice. And it has to do with the sweetness of the manger, poverty of the Holy Family, sur and la pauvreté des la famille euh, sacrée. Alors, so, moi, je peux aller trouver dans euh, les, alors, il faut se demander, est-ce que ce morceau en fait un fétiche ou une diminution de euh, la race, um, euh, par exemple la race juive et, ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire réfléchir un peu plus profondément. How does this old story become fresh. Comment est-ce que so, une vieille histoire really quickly, peut être rafraîchie? Here's my Advent Voici ce que je veux dire. Alors, voici um, un serment au vent de 2021. Euh, alors, euh, moi, je disais que Jésus n'était pas né euh, dans une famille pauvre et isolée, mais il est né dans une famille bien entourée, où il y avait une grande famille étendue, et il est né dans grandmothers euh, and un endroit où il y avait des, des, oncles, des cousines, des cousins, euh, et ce n'était pas un milieu pauvre, mais c'était au milieu, il est né au milieu d'une famille aimante. Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire avec ces suggestions C'est lorsque on songe à la question du, racisme, à l'intérieur des structures c'est qu'on va les questionner des suppositions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit um, continuer de penser que je suis né dans une famille très pauvre? Moi, ça me fait vraiment grincer les dents. Alors, par exemple, si vous voulez um, euh, trouver des ressources pour euh, cette idée-là, euh, je mets le nom, il y a Patrick um, Otwama, qui travaillait avec une communauté en Irlande. Il est en train d'écrire sur le vin des questions qui vous feront absolument frémir. Vraiment, il est fantastique, je vous le suggère. On peut vraiment faire en sorte de changer le monde. Um, Et finalement, um, une question qui serait peut-être euh, plus simple. Désolée, ça c'est la um, sixième euh, question. Je suis désolée dans l'ordre, mais bon. Simplement. on va continuer à réfléchir sur l'imagerie faite autour de l'obscurité et la lumière. Moi, j'ai vécu à Yellowknife et j'ai euh, énormément appris sur l'intimité de la noirceur. Et j'ai vécu là pour tout l'hiver. Par exemple, vous allez chez les gens, euh, des um, voisins, euh, et vous traversez la, noirceur. Et ce n'est pas une idée diminuée de la noirceur comme on l'a vu dans d'autres textes. Ce n'est pas non plus seulement. Alors, essayons de um, voir qu'est-ce qu'il y a, cette imagerie euh, qui nous amène le, la noirceur, euh, l'ombre, l'illumination, et comment est-ce qu'on peut éviter une série de concepts qui euh, sont reliés avec le bien et le mal. C'est tout simplement, c'est un exercice que je vous propose. Une fois que vous l'avez, une fois que vous avez fait le um, travail, euh, faisons par exemple une soirée chantante avec un chœur qui va chanter des, cantiques sur la noirceur, l'obscurité, la chaleur. Et comment est-ce que cela va faire que je change mon point de vue sur l'amour de Dieu, sur la communauté, sur comment est-ce que je vais maintenant, à travers ces questions-là, décolonialiser les chants que je chante. Comment est-ce que je vais comprendre que en tant qu'Église qui lutte contre le racisme, je dois euh, vraiment analyser ces paroles qui euh, véhicule le racisme. Merci. Thank you. Thank you, Catherine, and thank you, Bruce. Merci, Catherine. Uh, Merci, just to Bruce. welcome a few other committee members who are on uh, the call. Kevin Park la, is here from euh, marketing, animation, and fundraising. It's also Kevin's belated uh, birthday. So happy belated birthday, uh, Kevin. Uh, qui David est son as well. Uh, and I think de we know about Monica and Deb. And I think I saw Monica Chris Dumas also. so Dumas. welcome to the rest of the committee here. This euh, kind, and Deb, we mentioned also this dream of the beloved community and how we live into it is paramount to all that we do and are doing. Euh, I'm wondering before we open it up to questions if I can uh, ask if there's anyone on the committee or if um, David Roger or Kofi have anything that they would like to add or are there questions that we missed to the committee euh, members or things that you really think that we should be saying to, right now? Euh, Est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres choses qu'on devrait ajouter? Go ahead, David, Roger. OK, je peux commencer. Euh, ah. ben, comme vous saviez, notre langue est racinée dans le concept de genre. Donc, déjà, dès le début, c'est un grand défi aujourd'hui parce que de parler strictement en termes de mâle et femelle, en 1950, 90, ça fonctionnait. En 2023, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a un grand défi pour vérifier que notre, euh, nos références de nom concordent à notre nouvel concept euh, de, comment on s'identifie comme être humain. Euh, on a commencé à aborder ça avec le projet de Nouveaux Unis il y a une quinzaine d'années, mais on n'était pas où nous sommes aujourd'hui à ce moment-là. on, travaille aussi en français pour changer des termes. Vous avez mentionné la question de noisseur on cherche souvent la musique mondiale, mais parfois on est confronté avec des images théologiques qui s'accordent peut-être moins avec notre réalité culturelle euh, en Amérique du Nord. Et donc, il y a des, dialogues de, possibilités de changement de texte. Euh, j'aimerais juste suggérer que quand nous faisons des traductions en français euh, pour nos hymnes, euh, que le Google Translate n'est peut-être pas la meilleure ressource euh, possible. Euh, et j'explique pourquoi. oui, des fois, Google Translate fait une bonne traduction approximative de mots. Mais le français, comme vous saviez, est une langue très nuancée. Et c'est pour ça que nous prenons 15 mots pour dire en français ce que vous prenez en 4-5 mots pour <laughs> dire en anglais. les nuances sont essentielles et les images à travers ces nuances sont aussi essentielles. Et donc, euh, je vous invite, si vous vous embarquez dans des projets euh, de, traduction, s'il vous plaît, consultez des francophones. <laughs> Ça sera, les francophones seront ravis de, travailler avec vous et, aider parce qu'il y a des choses qui ne sont pas captées la même façon dans la langue française qu'en euh, en anglais et donc ou d'autres langues. Euh, donc, le, nuance des, images euh, est, très important euh, dans la langue. Dans, dans, le contexte francophone, je dirais que nous, nous nous voyons en ne pas avoir peur de chanter les choses difficiles. on a parlé de, de lamentation. on chante des choses parfois qui semblent confronter la réalité, mais au plan culturel, je pense que c'est quelque chose qui est très important de faire. Ça fait partie du cheminement dans une prise de conscience collective. Et donc, euh, pour nous, on cherche souvent des choses qui vont nous lancer le défi pour dire, oh, attendez une minute, là, euh, vous avez fermé la porte dans, le visage de quelqu'un, regardons ça. Peut-être pas tout à fait facile à dire dans un hymne, mais on, cherche des façons de, de dire très clairement c'est quoi l'exclusion, c'est quoi le racisme. C'est vrai que pour la plupart des communautés francophones en Amérique du Nord, nous avons une connexion avec un contexte culturellement catholique, et je choisis très précisément mes termes. Donc, cette réalité va colorer, va nuancer euh, la musique que nous avons dans nos, euh, dans nos cultes. Et, parfois, même, on, va aller chercher certaines choses dans les répertoires de nos, euh, nos cousins et cousines dans la communauté catholique parce que certaines choses sont possibles, ça s'accorde assez bien avec la théologie. Et donc, c'est un contexte culturel aussi que j'inviterai qu'on ne perde pas nécessairement vue. Et donc, euh, c'est à peu près euh, ça, juste pour lancer le défi qu'il y a des francophones partout au Canada. Et donc, euh, si vous lancez un petit couplet en français de temps à autre, par chance, vous allez attraper un francophone qui va être ravi de ce message-là qu'on est aussi inclus dans, le champ de l'Église. Et donc, euh, merci juste euh, de me permettre de, soulever ces points-là. Je ne sais pas si Kofi a d'autres euh, préoccupations à, partager. Merci. merci, David Roger. And yes, it's definitely a concern. And we do hope to. En effet, c'est une préoccupation. <coughs> Sorry, and we do hope to et nous espérons vraiment qu'on va faire autant de consultations qu'il le faut. Merci uh, infiniment d'avoir mis le doigt sur la ligne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, membres du comité, qui souhaiteraient exprimer Nous avons ici sur le ressource audio. Alors, euh, il y a là un autre défi, c'est d'apprendre la prononciation des poussières. dans notre cas, nous avons euh, un CD, un audio qui inclut les prononciations. Et ça, c'est déjà disponible. Maintenant, de nos jours, je trouve que YouTube, c'est une source fantastique. Pas toujours, mais vraiment, c'est très, très bien. Par exemple, vous allez trouver, chercher une prononciation quelconque, vous allez à YouTube et vous allez trouver quelque chose. Et je pense qu'une partie de notre travail euh, à um, l'avenir, euh, c'est de trouver des euh, fichiers audio qui vont devoir être euh, disponibles et ça va ajouter de la chair à l'os. I do think to go a little bit with ce uh, what David Roger was saying oui, as well. pour When we say même that we want the whole euh, community to sing, we really want to put hymns in the collection that people, that the, that the community feels comfortable singing, so not just something that would feel comfortable for an euh, Anglophone community to sing. chanter. Et euh, il en même once a month or pour, euh, something like that, which is also the reason why we've tried to put in uh, traditional characters. Like when a language is written out phonetically, it's great for others to sing, euh, but it's not great for the person of that euh, language to euh, sing. So we're working hard to challenge and question langue, the assumption of who will be using Alors, the resource. Our, usually we, you go into a hymn, a hymn book with the assumption that it's going to euh, be white, European audience, English speaking, euh, who would, be, who would be using the book. And we're trying to challenge that assumption slowly and euh, subtly and surely with how we are preparing the hymns, but also in the consulting process that we know is very important to do. Euh, le recueil, mais aussi en passant par le um, processus de consultation. Are there any other questions, euh, d'autres questions, d'autres préoccupations, d'autres idées The question in the chat about the new book going to be uh, totally digital. Well, what, we're doing is uh, digitizing the three existing um, collections, Voices United, More Voices euh, and Voices was unique, and, euh, and euh, often there's a piece that's in two collections, so we're harmonizing the scores as much as we can to, to give a, a common score for all of that. The piece, there will be a published component, and it's a supplement, a small supplement, roughly the size of, of More Voices, of new repertoire. Uh, know, uh, culling this, uh, all of the submissions and, and, previously published material that's come in. So, so that will be published because there are people who are still working out of their books, so that way you can continue to work out of your hymn books and have another book in the pews <laughs> as well. Or you can access the full digital platform and project and print. où vous pouvez euh, accéder au recueil euh, numérisé hmm. et imprimer euh, des textes au fur et à mesure. je note que Kofi a, posé une très bonne question, si je peux juste répondre brièvement. Euh, puis en effet, Kofi, euh, vous avez tout à fait raison. Euh, la tradition réformée est en effet plus proche de, certaines traditions catholiques dans ces contextes mondiaux, surtout parce que l'Église catholique a été très proche des éléments de pouvoir, si je peux m'en servir de ce terme-là, de colonisation, euh, on, reconnaît cette histoire-là, mais qui a eu une grande influence dans les autres églises euh, qui se sont établies euh, outre-mer et, dans le monde. Et donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a cette nuance-là c'est pour ça que j'ai soulevé le, point tantôt qu'il y a des fois un saveur francophone catholique qui sort dans notre musique parce qu'il y a des influences qui viennent de cette réalité. Uh, Kofi, please go ahead. Euh, Kofi, oui, allez-y. Oui, euh, faisons suite à ce que David Roger vient de dire. Je voudrais ajouter que euh, la, tradition, il y a eu trois forte tradition évangélique qui influence maintenant toutes les églises, surtout du Sud, si bien que des fois, les, les églises réformées, protestantes, qui viennent du Sud sont confondus à des églises évangéliques parce qu'ils sont influencés par les évangéliques. Mais en réalité, les, protestants sont toujours protestants dans leur façon de, chanter, euh, quelle que soit leur origine. Euh, c'est la tradition évangélique actuelle qui exerce son influence et, et, ça, des fois, ça prête confusion. Merci pour la nuance, Kofi. J'apprécie beaucoup. I realize that we are coming close to time, bon, so I'll just have another brief pause in case there are any other questions or Alors, je pause auquel, burning desires that someone just needs to share into the group, particularly <laughs> of the committee members that are here. And I also forgot to welcome Tammy Joe, who is the music editor for Gathering, who is also with euh, us. So welcome, euh, Tammy Bonsoir, euh, elle est éditrice. If there aren't any other questions or wonderings, questions, Paul will be closing us out with a blessing. Paul and I just want to thank everybody for their time this euh, evening for being with us euh, and euh, ask that you continue to follow the work of Then Let Go to our website, we'll be posting information there. You can also sign up for our newsletter there. You can follow us on Facebook. You can always feel free to email me or to use the email at Then Let My email is asmith at united ah, and I'll put it in the chat. We are delighted to be in dialogue with you. I hope that you can tell from this conversation conversation that we are être And in euh, love cette euh, passionate euh, about this project, and we très engagés, très passionnés par rapport à I projet. Et croyons que ça fait partie de la formation de I foi de l'ensemble de l'Église. Et j'espère que vous sentez que, à Norms, I am not speaking for anybody but myself. Uh, I, I, I feel like many of us are truly um, honored to be a uh, part of this uh, project and truly honored to share some of the insights and um, questions and wonderings that we euh, have been doing and wrestling with and learning from and continuing to grow through euh, together. So thank you for this time. And please euh, continue to follow us. And also look, be on the lookout for et our euh, sampler, which will be coming out in the fall euh, of 2023. Euh, so please get on that website, and let us sing.ca to find out how you can contribute, how you can be a part, how you can help support the work of Then Let Us Sing, and uh, continue the conversation. There'll be plenty of opportunities to continue the many, many conversations that we have been sharing. Euh, I'm just going to check the chat to make sure I haven't cut anybody off. So then I'm going to pass it over to Paul. If that's euh, okay with everyone else. Euh, Thank you, Lydia. Um, it is Indeed, a real pleasure to be part of this. Uh, both uh, the planning and the, euh, the work being done on us Sing. I'm the chair of the Marketing euh, Animation Funding euh, Committee, and it was our responsibility to find the name. Then Let Us Sing came from our group and got blessed by everybody else. And it's, uh, we're just really pleased to be part of this. Um, what I'd like to do is finish with a short prayer participer à ce travail. J'aimerais commencer avec une courte euh, prière. I'm looking at, on page 915 euh, euh, for a prayer for the day's end, because here in Ontario, in Ottawa where I am, it's very much the day's end. so let us pray. Dear Jesus, as a hen covers her chicks with her wings to keep them safe, spread out your golden wings and protect us this night. Amen étendre tes ailes et vos genoux se May the blessing of God be upon you. Chantez. May God's love light all your way. May the grace of Christ enfold you and peace around you stay. May the Spirit of God dwell within you. May you live in joy each day. Thank you. Merci. Amen. Amen. Amen. Amen.